Cio estas adpositiei grammaticoi? Do, adpositiei grammaticoi estas parto de mia esplor laboro. Essence, mi povas dividi mian esplor laboron en du partoi. Interlinguistico. Ne rilatas al adpositiei grammaticoi. Ni vidu la duonon. Lucien Tenier struttura sintaxo quio aperis en la Franza en 1959 vi povas vidi ci tie vocaloi quio indicas transigoi de roloi grammatica e roloi en la fraso estas en esperanto via iuna amico conas mian iunan cuson via iuna amico conas mian iunan cuson. Rigardo, ci tio estas la strukturo de la fraso lau la eh, interpreto de la autoro, sed vidu, ci estas la strukturo. A, A, O, I, A, A, O. Do, vidu, estas recte el esperanto. la valento de doni estas tri. Char, en la signifo, en la semantico de la verbo doni, iam estas implice la donanto, la donato, quio estas la agio, cae la ricevanto, Do, Alfredo estas la donanto. La unua actanto. La libron estas la agion kiun Alfredo donas, cae Carlo estas la ricevanto. Vidu. Valento. la concepto privalento venas de chemio. Exemple, hidrogeno havas valenton 1. Do, por iri kun oxigeno, kies valento estas du besonatas du atomoi de hidrogeno. La grandiosa idea de Lucien Tenier estas transporti metafore la structuron de chemio al linguo alla linguo strukturo. Do verboi povas havi diversa in palento. Ni indico la valoron della valento per val la variablo kai la valoro povas esti 0 1 2 3 4 ordinare oni povas ancao argumenti por quin, sed ni ne vidos tion en citiu curso. Sufficias la caso de tri. Do, vi povas diri, bone, yes, ni estas tutte comprenebla, fero. Sed, kia maniera mi povas distingi kio estas ene de la verbo, de la semantico de la verbo, cae kio estas extera afero? Do, vi devas imagi, vi devas consideri, lingvon quasi oggi estus teatrajo. Do, lingvo esas teatro. La lingvo en la uso, la lingvo uso estas teatrajo. Do, fraso estas momento dum la teatrajo.